Uh, Wel, mae Miss Hesden wedi bod yn athrawes gyda ni ers Medi 2002, okay? a, a mae wedi datblygu yn broffesiynol yn gyson uh, drwy gydol amser mae, mae hi wedi bod gyda ni. Mae'r ma, effaith, mae'r ma, ma gwaith mae hi wedi um, datblygu a'r prosiectau mae hi wedi arwain uh, wedi cael effaith uh, ar safonau drwy'r ysgol. Fy hoff peth amdano Miss Hesden yw bod hi byth yn mwy lan ac yn mwy, byth yn mwy ffidl yn y to a bydd hi'n gwneud unrhyw beth i disgyblion i creu'n siŵr bod nhw'n cael yr, add, yr addasg mwy o'r gallu nhw. Fel rhiant, um, dwi'n meddwl bod Miss, He Miss Hesden yn heiddi cael eich adnabod o ran yr amser mae hi'n rhoi i'r plant, y brwdrydedd, um, a, a just popeth mae hi'n rhoi. Mae'r cysylltiad rhwng rhieni a plant yn, yn wych mae ma, ma, gen i egni, mae gen i ymynedd, mae ma gen i dawn. Pwy mae hyn i gyd yn dod at ei gilydd, mae'r effaith yn allweddol. A dwi'n hynod o falch fel penneth yr ysgol fod uh, Miss Hesden yn cael cydnabyddiaeth am y gwaith arbennig mae hi'n gwneud.